在周一的部分呢，我们会逢到的是秋色，而这也会意味的是，在当天呢是。 很适合我们可以起造动土的当天，同时也非常大力，有需要去注册结婚的朋友都可以参考，在当天去做登记结婚。同时，在这一天呢，我们也可以针对男性的朋友，如果你本身就有想要做个新的造型，想要留下胡子，那么我们呢可以在这个时候开始留胡子，然后一直到重阳这一天的时候呢，再把它剃掉或者是做修整。 就可以达到一个开运的效果。那再来就是在周二这一天，我们会逢到的是三元二将。一般呢，通常在这一天呢是可以做补运的。不过因为我呢，我们在这一天的时候，同时逢到的当月的月破大号，所以呢，如果呢在当天要祈求的事项呢，就要做一些调整。它是针对是想要。 消耗掉一些，比如说负面的东西，或者是不好的磁场。比如说，我们想要求天解，呃，有一些呃比较麻烦的官司啊、官送缠身的状况，我们希望呢，可以在这个时候呢，呃，可以得到一个呃顺利的和解状态，或者是你想要把一些顽疾，我们要。 求治病的部分都可以在周二的这一天呢去做祈福。另外呢，其他的吉喜事呢，就会建议是少取会是比较好的。而在周三这一天呢，我们同时也会逢到的是乌兔太阴日，即使落到的是巳时，也就是早上的九点到十一点的这个时间，这时段呢非常大力，有需要入宅安香安床的朋友，不妨都可以参考看看。 当天呢，同时呢也非常大力，可以做一些交易，还有包括呢有想要理头发或者是重新做头发的，都可以在这一天去做一个整理哦。 周四这一天，我们会逢到的是百事顺利，因此在这一天，除了大利，我们可以做嫁娶挂招牌之外呢，也非常适合可以针对一些开运小物做开光祈福。尤其是在午时的时候呢，我们逢到的是大进还有贵人，非常大利。如果您的这个开运物品呢，是针对职场上呢想要招贵人或者是招财运的部分。 而这个时间呢，会非常大力哦，尤其是男性的朋友哦，因为同时呢，也会得到青龙的一个扶持。再来，我们来看一下，就是在周五这一天，它同时呢也是一样大力。荧目前男性朋友们的麒麟日，不过在这一天呢，要走的方式呢，要特别注意的，就是因为它同时跟天罡日呢做了一个交汇。如果呢，您本身有犯魁罡。 啊，或者是建议想要在这一天呢，让自己的运势呢可以更加的旺盛，尽量呢就是在当天吃方便素，尤其要更谨慎，就是呃牛肉跟相关的加工食品哦，尽量呢要避免在这一天去吃。 当天同时呢，也非常适合可以调气理气的部分，所以呢，到中医院呢去做针灸，吼理气也是很适合的，更适合可以去拜会亲友、拜访客户，在这一天都是很大力去洽谈事情哦。女性朋友们可以参考看看，做美容相关的部分来做开运，比如说做脸，或者是说我们可以修眉毛，甚至呢可以做挽脸哦。 那提供给需要的朋友们参考一下。而在周六这一天呢，我们会逢到的是受死日，尤其呢在当天呢，同时呢也犯到了土福的这个凶星，所以非常忌讳是不宜去做动土哦。包括家中呢有这个花圃的朋友们呢，也尽量不要在当天呢去做修剪的动作，或者是翻土的一个动作。 而最后，我们来看一下，就是在周日这一天，逢到的是董公选曜的吉日，当天同时也逢到了五富，非常大利。我们可以把一些手边的这个呃零钱呐，把它凑成整数存到银行里面去，或者存到账号里面去哦。那么另外要注意的就是，在当天呢，白虎星是比较。 凶的，所以呢，针对呢，在跟女性朋友们的一个沟通上面的话，要特别的注意哦。当天女性朋友们呢，也可可以适宜的呢，去透过做指甲的方式，比如说彩绘呀，或者是说做光疗啊，或是修剪指甲的方式来做开运。好，再来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属马的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，除了在工作方面，还有情场方面呢，都相当得力之外呢，其实呢，你们还会有莫名的一股呢勇气呢，一直在胸中哦。你常常呢会觉得自己需要一些时间呢去沉思，然后去。 构想你所想要做的东西，或者是你的新的展望跟目标。所以呢，在这个时间点，其实呢，尤其是过了中秋之后，对于这三个生肖的朋友，对于你明年度哦想要做的一些事情，你可以在这个时候开始去。 呃，计划然后去筹办看看了，呃，因为时间呢，其实也相对的也是比较成熟喽。那么在这一个礼拜呢，我们的开运的这个矿物是滑石，开运色呢是蓝色以及黑色。再来呢，我们呢来看一下个别其他生肖的朋友在当周呢又有什么需要留意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友，在当周呢会逢到的是贵人护航的一周，而这也意味的是呢，我们这个属老鼠的朋友呢，在这个礼拜我们的运势呢是相当的良好的，同时呢，它也可以给我们带来更多的一个贵人的运哦。 不过你要记得，虽然他们呢会在适度的在关键的时刻呢出面来帮助你呢，可以度过一些难关，但是相对的也会意味的是，在不久的将来，你也要一样的去回报跟回馈给对方的哦。这个礼拜属老鼠的朋友要留意的天数是周五，下一个生肖是属牛的朋友。 主牛的朋友在这个礼拜是属于远离束缚的一周，它同时呢也会让你感受到内心呢好像被注入了一股满满的自信心，做什么事情呢你都会非常的，呃觉得有这个胜券在握的一个感觉，但是相对的也要注意一下，不要让别人觉得你好像有点小小的过于的自保或者是让人觉人家觉得你这个自信呢有点。 变能事太过的臭屁哦，所以我们也要稍微的修一下蝙蝠。在当周，建议属牛的朋友可以保持轻松愉悦的心情，而且呢，尽量放下我们这个内心的一个忧虑。碰到一些问题的时候，尽量用平常心去处理。那么，大部分的事情呢，都是可以很顺利的处理完毕哦。在这个礼拜所要留意的天数是当周的周六。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于迎刃而解的一周，而这个礼拜呢，也就是要特别请属老虎的朋友不要太过的冲动，有的时候你会很容易的比较冒失，想到什么就说什么，而很多东西你所想的都是因为一时的心情的冲动哦。 而说出来的话，这反而呢，很容易呢，让你处处的就是撞壁啊，或者是就是碰壁。所以呢，呃，在对于应对方面呢，请一定要呢，累积更多的一些经验。还有呢，对自己的这个状况呢，很反复的一些情况呢，你自己要有所领悟哦。 这么样子，你才可以呢，让自己很明确的知道你未来的方向呢是要往哪里走的哦，不要再摇摆不定哦，才能够让你眼前的一些问题呢能够迎刃而解。在这个礼拜，所要留意的天数呢是周五以及周日，这时候呢建议可以来一场小小的微旅行，来让自己紧绷的心情呢做一个转换哦。 下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于不容小觑的一周，而这个也会代表的是呢，在这个礼拜其实呢，很多的大事啊、小事啊、家里的事情啊，不管是公事啊、私事，很多东西都是必须要透过你自己呢去亲力亲为的，而这个部分的辛劳呢，他们也会呢给你带来相对的一个收获。 别人的眼里呢，会觉得你在这个礼拜可能呢有点进入了战斗模式的一个状况，而且成果都相对的不错哦，有会有意外的一个收获的一一周。而在这个礼拜呢，并没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于任务下达的一周，而这个对你来讲呢，也会意意味的是你将要面临一个新的挑战。 这个挑战可能来自于人事的变动，也要更去谨防呢，是不是有一些小人会在背后呢搅局啊，或者是坏你的好事？不过有个好消息就是，至少属龙的朋友在这个礼拜，我们的财运呢偏财运、正财运是属于中上的，所以做一些适当的投资，然后注意你的积蓄，也只要控制好，不要随便乱花费的一个状况之下。 杠杆处理的得妥的话，其实你应该呢是有机会小小的增加一些额外的财富哦。在这个礼拜呢，要留意的天数有三天，除了周一、周三之外，还有周日。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要抓住机遇的一周，而这个抓住机遇呢，也会代表是您在职场上呢会发生前所未有的一些改变呢。 比如说，工作上有一些调整，它可能代表的是一个小组的重组啊，或者是整体的一个营运模式的一个改变，或者是转型。所以呢，你的能力呢，也会间接的呢，在这样的一个改变当中呢，得到他人的一个赏识哦。借记哦，一定要在这个时间点哦，让自己发光发热，让大家看到你。 那么属蛇的朋友在当周运势也相当的旺盛，所以没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢是属于先阳后抑的一个状况，它也会代表是呢，在这个礼拜，其实我们工作上可能呢会出现蛮多的一个任务哦，会让你呢进入这种繁多复杂交汇的一个状况，但基本上呢，你也会顺着这个这一周的一个推。 推拿哦，你就可以呢，完整的呢，把事情呢完任哦，胜任完毕。那虽然你可能在心情上呢，会好像经历这种三温暖般的这种云霄飞车式的一个起伏，但是最后的结果呢，还算是不错的。在这个礼拜要留意的天数是当周的周一，尤其是在开会的时候，请切记要注意你的这个。 呃，谈吐还有包括我们的建议啊，比较不会造成后面的一些失策状况哦。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于及时理清的一个状况，而这个理清呢，代表是你要理清一些关系，那也就是在人际上面呢，可能呢，不管是在。 私或者是公方面呢，都要特别的注意，小心呢会有这种无法收拾的一些结果。譬如说你莫名的得罪了不该得罪的一些人，后来这个人变成了跟你有利害关系的一个伙伴，或者是说是上下的一个工作关系，又或者是说呢，呃，我们这个单身的朋友陷入了一个呃不应该有的这个暧昧的局面，或者是有伴侣的朋友呢。 要小心呢，你的旧情人呢回来找你哦，但是这可能只是一个短暂时期的一个火花，而这些呢都是属于需要及时清理掉的一些不良的人际呃的关系，就请属羊的朋友要务必呢多加的注意，尤其是在当周的周二以及周四哦。接下来呢，我们来看的是属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于呈现抗拒的一周。而在这个礼拜呢，你在事业上面呢，竞争呢，相对的也会所显得是比较激烈的。尤其是针对如果你的工作上面是针对销售方面的朋友们哦，你会觉得在当中呢，要一直长途跋涉，或者是要奔波，所以呢，内心上呢，生理上都会比较劳累，需要给自己呢比较。 多的这个时间去做休息哦，或者是早晨的时候补充一些 B 群，可能对你在这个礼拜的冲刺来讲会比较有帮助。在这个礼拜呢，属猴子的朋友，我们在工作上的实际的这个实质性的收益呢，的好坏结果呢，基本上呢也会针对你在当周的一个随机应变的一个状况哦，跟能力呢会有所差异。所以呢，属猴子的朋友，请切记哦。 这个礼拜，你的任何决定都会影响着后续的一个发展。在当中要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周六。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于积极灵活的一周，而这也代表是在这个礼拜呢，虽然呢我们在事业上可能会有一些不愉快的小插曲发生了，不过你千万要记得。 这些东西必须停留在公司，不要把这些气场呢带回到家里面去哦。不管你是有家庭，或者是你是独居，都是一样，因为这呢都会让你的这个这内心呢产生一些不必要的摩擦，不管是对自己，或者是对你自己的家庭，都是一样的。而在这个礼拜呢，属鸡的朋友所要留意的天数是周二。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于财运欠佳的一个状况，呃，所以呢，老师会建议在这个礼拜我们是不适合去进行投资，尤其是借贷哦，可能就会有一去不返，或者是你就直接被呃陷入住套房的一个状况哦，这种状况可能就会蛮容易进入的。 那么再来就是要特别去留意一下，就是在你周遭，可能在这一周容易呢会出现一些骗局，所以切记哦，要预防的状况就是不要贪小便宜，那么你就可以防止自己呃受骗了。在这个礼拜呢，属狗的朋友要留意的天数是周三。 最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要累积经验的，而它也代表是呢，你在这个礼拜要需要不断的去完善自己，尤其是你正在做的一些案子或者是一些呃作品，尽量呢要不断的去做修正跟修改。那同时呢，它也可以提升你自己的信心以及你的表现，而最终呢，你还是可以得到你满意的结果的哦。不要怕，最后改回。 到最初的初稿，那么属猪的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是当周的周四。最后，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪的朋友，第二名呢是我们属老鼠的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友啊，其实呢。 你们要非常留意的就是纪律这个东西，比如说你有没有在特定的时间呢去关心对方？好，再来呢，呃，也要去注意一下呢，对方你的交手的对象是不是属于个性是属于比较内敛或者是比较传统型的？那么你就要尊重对方，不要给对方太多的一些。 呃，surprise，因为你所给的这种 surprise，可能对他来讲都是一些无形的压力。有些情侣他很喜欢你制造一些惊喜，有些情侣呢，他们的相处模式是我不需要太多的惊喜，我需要事情呢就是很清清楚楚，的让我知道，让我有心理准备。他认为那才是所谓的尊重哦。所以在这个礼拜呢，不管你的呃想要用什么样的方式呢去跟对方去做互动，请记得呢。 尊重对方呢是很重要的一个环节，在这个礼拜呢，我们的开运社是白社，提供给上述的这三个生肖的朋友们参考看看哦。以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞以及分享出去。有需要咨询的朋友，不妨可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组官网加入老师。我是金英老师。 感谢大家本次的收看，我们下周准时再见了，拜拜。